这支影片是我在日本的第三天，也就是二零一九年的十一月二十九号的早上。一早天气非常的好，就出来骑脚踏车。我没有想到在这一个非常普通的街道，可以看到这么美丽的枫叶景。虽然已经过了枫叶期，但是还是可以看到这个红红的枫叶，真的好感动哦。今天的风虽然还是很冷，但是有太阳公公的陪伴。 这一路上骑脚踏车的感觉非常的舒服，接下来就跟你们分享我所看到的风景吧。